Bienvenidos a las Girigiri News. Hoy, en el Día de la Madre, os hablaremos sobre algunas tradiciones japonesas y españolas. Empezamos en el mes de febrero. Febrero en España, Carnaval. Es una celebración en la que la gente se disfraza para celebrar un periodo de cierto descontrol, aunque la Iglesia no lo admite como una fiesta religiosa, el carnaval se celebra en países de tradición católica. En febrero, en Japón se celebra el Setsubun. El día 3 de febrero, los padres se disfrazan de Oni y los niños hacen mamemaki, tirar semillas de soja diciendo Oni wa soto fuku uchi, que significa demonio fuera, suerte dentro. Para traer la buena suerte se deben comer semillas de soja equivalentes a la edad que tienes y poner una cabeza de sardina en la puerta de casa para evitar que entren los espíritus malignos. En Kansai se come un makisushi especial llamado ehomaki, mientras miras en una dirección concreta que varía según el año. De esa manera se llama a la buena suerte. Y ahora vamos a conectar con nuestro enviado especial a Japón, José Luis Tanaka. Adelante, José Luis. Muchas gracias, Komawa. Estamos en Tokio con Hanako-san. Komawa, Hanako des. Hanako-san, ¿tienes algún recuerdo de Setsubun? Setsubun... Sí, cuando estaba en la guardería, mis profesores porque ellos mm, parecían muy, muy como guay con des, disfrazar de Oli. Sí, estaba llorando muchísimo, no solo yo, todos niños. Ya veis, los niños en Japón lo pasan muy mal con el Setsubun. Sin nada, devolvemos la conexión a nuestros compañeros. Gracias, José Luis. Marzo, en España, calzotada. La calzotada es una fiesta gastronómica típica de Cataluña, que tiene su origen en Baix, Tarragona. Niño, ¿qué es calzot? Calzot es una cebolla típica de Cataluña, alargada y muy dulce, que se utiliza para comerla con una salsa que se llama sambichada y también se utiliza también con una salsa que se llama romescu. Mm. Está muy bueno. bueno. Sí, muy bueno. Uh, tengo hambre. En marzo en Japón se celebra el Hinamatsuri, o Momo no una fiesta dedicada a las niñas que se celebra el día 3 de marzo para desear que crezcan bien. Se decora un altar con varias muñecas llamadas Hinaninyo, vestidas con kimono. Se come hina hishimochi y los adultos beben Shirodake. Conectamos nuevamente con nuestro enviado especial José Luis Tanaka. de nuevo José Luis con Hanako-san. Hanako des. Y su perro, que no me importa su nombre. Rin Es una copia eh, de Rin. Eh, va a hablarnos Hanako-san sobre Hina Matsuri. Sí. Eh, Hina Matsuri tenías muchas muñecas cuando eras pequeña. Mm, cuando era pequeña, no tenía mucho. Solo dos, Odairi-sama y Ojina sama pero mi amiga tiene muchos muñecos y Hinadan, todos. Entonces eh, está muy celosa. Mm, entonces, a causa de tus celos, ¿has quemado sus muñecas? No, no, no, quemado. Pero sabes, en Japón se dice eso de niño tienes que guardar justo eh, después de madre. Si no, tu hija va a casarse muy tarde. Entonces tú, que ¿Te casaste muy tarde? ¿Yo? Sí. No recuerdo nada. No recuerdo nada. Eh, bien, entonces hasta aquí nuestra entrevista. te volvemos la conexión. Gracias José Luis por entrevistar nuevamente a la misma persona dos veces. En abril, en España, San Jordi. El día 23 de abril se celebra en Cataluña el Día de San Jordi. La historia de un caballero que rescató a una princesa de un dragón. En España se celebra el Día del Libro en ese mismo día. En abril, en Japón, se celebra el Hanami. La fiesta del Hanami es la tradición de observar la belleza de las flores que se celebra coincidiendo con el florecimiento de los árboles de Sakura. Muchas empresas y universidades utilizan este evento para quedar bajo los árboles de Sakura para beber, comer y profundizar la amistad. Conectamos de nuevo con nuestro enviado especial José Luis para ver si esta vez puede entrevistar a una persona diferente. Adelante José Luis. va? Estamos aquí en Tokio con Hanako-san otra vez porque no he podido encontrar a nadie más. No hay mucha gente hoy en Tokio, no sé qué pasa. Entonces, eh, Hanako-san, ¿puedes hablarnos de qué hacen los japoneses en el hanami? Eh, Hanami, y los japoneses beben y comen mucho y hacen karaoke fuera o gritando o así. Estaban, muy, normalmente están borrachos. Borrachos. Entonces hay mucha gente que de su ruido. Pues ya lo veis, el hanami es para emborracharse y gritar muy fuerte a la conexión a nuestros compañeros. ¿No podías buscar a una persona diferente? Eh, con lo que me pagáis ya podéis dar gracias de que haga esta entrevista en Tokio, ¿eh? En mayo, en España, Día de la Madre. El Día de la Madre es una fiesta que se celebra en distintos días de mayo en todo el mundo para honrar madres. Feliz Día de la Madre, mamá. Feliz Día de la Madre, mamá. <laughs> en mayo en Japón se celebra el Kodomo no Hi, o Tango no el Día del Niño, que se celebra el 5 de mayo. Es una fiesta nacional para celebrar la felicidad de los niños. Si tienes niños, debes poner cometas en forma de carpa llamadas koinobori por cada niño. Los niños llevan kabuto casco tradicional japonés que simboliza un niño fuerte y saludable. En el colegio los niños aprenden a hacer el kabuto, como este. Es tradición comer chimaki y kashiwa mochi. Y entonces ya no vamos a conectar con José Luis, porque está despedido. <laughs> Tainai Game Y hasta aquí las Girigiri News. Nos vemos en el próximo video. Y no olvides ver al final del vídeo cómo hacer tu propio Kabuto. Dale a like si te gusta este, este vídeo, compártelo con tus amigos y suscríbete. Fin de Matane.